awo bakkiriziganye bakkiriziganye wamuabatategedde ngejaddemu question approach kalimuwanga muki wakiragala na mumyufu ah. Ah. Eh, ah. mumyufu calories basibo ne banyaba abatuwuliriza njagala kubakulisaayo abakyava ku mirimu mu kunyolwa okw'amaanyi njagala kusasula enju ya dj emma mukwano gwange namutumba naye tusabe mukama katonda alikamungatubaddeyo abijingo webali nawebibakulidwa jose camilion yamwogerako birungi byereso ye muntu actually bahe munsi mulimu aba dolphin kyekimu luganda buzakunewe masaka dolfin hmm. mu luganda hmm. edolfin osekanga <laughs> abaddaliaansaatenzekikuwaddeatoyagalamukwekukuzaomuntu ah, ah, akitegeera dolfin kyekintu kyokka ekibeera mu mazzi hmm. ekitaliibwa kintu kyonna kiri mu mazzi ate ekitattibwa kintu kyonna kiri kungulu eh. dolphin ezanya ne sharks nezanya n'ebintu creatures zonna zonna zonna zonna ez'obutemu mu nnyanja hmm. nene bwekomawo kungulu n'esanga obuganzi kati dj emma luyinza omugeza ku delphin nti ye muntu gwotasobola kusanga mu ntalo z'aba dj yakubye egundi simanyi bwalwanye simanyi hmm. bwakoze batyaolumimba lwange tewaluzanye ebyamazalawo agaba hmm. agaabasereebu bwoba ofuluma wano osanga dj ema ava ku mpewo nga si ye dj emawadowulira soliyale kamunesi eyo kyasaalwa nnyo enatandika omulramyaka mm. mm. mingi ngaakyakola sho y'ekiro ematafayo eba yasaawa musanekigambo kyeyo siniya mpuliza kulikyebanyongeramu sokyansaalwa nnyo kyajjijje emadiudene mukama musaasire njagala okusaasira abaafiiridde mu kizimbe mm. eh, kyagudde n'okubuulira abantu bannange bwoba ozimba ekizimbe teweezimbira ozimbira nsi yo n'omugigi oguliddako bw'oba oyagala kwezimbira kizimbe kyo genda ozimbe amaka go gagwire gwe ne famire yo eh, n'abantu eh. naye ekizimbe ekigenda okubeerako abantu abagenda okuteekako emmaali zaabwe abagenda okuteekako obulamu bwabwe nogenda okizanyiramu bw'otyo tusuubira nti ogwo gubeera musango gwa naggomola buli agenda okuzimba mm. ekizimbe naddala nga kiriko maaso manya si kizimbe kyo kuliko emmaali z'abantu n'obulamu bw'abantu amanya bagategedde anderson <laughs> uh, brola mm. uh, deputy rcc lubaga division mm.

nja kutwala mukisa guno okulamusa abasajja n'abazaana ba kabaka abatava ku puroguramu yaffe eno njagala okukulisayo masuuleeta n'okusaakusa okubasaasira ne bagandawo bonna njagala kulamusa munaffe capex ate n'okusaasira olw'okufa kwa mukwano gwaffe dj ema mm. dj ema badde oluusi wadde omunsikako obusisi puroguramu ng'etandika ng'alinako eyawulidde ng'ayagala okukanyuka abantu abasinga okubeera mu entertainment bino yaffe bintu babibanyumira hmm. ah, luzajja noga nti bajjaofe tukuba omuziki kuleki naye nga omulaleka nga avaawo nga abakubira oluyimba naavaawo nga takikaziza kaine tudda ku politics wabweru awo nga mukakamu yagendanga nemubuulira twali tunyumya nemubula ekika kya music gwenjagala nabanga eryo ngaobaolyaga nti a ah, dj m akutumidde akubye akayimbako kanange n'ekifula nebuzibula saa kumi n'emu bwemala okuwuliza ku obi wange lumansi nga ngende waki ewa DJ Emma. Romansi ye somawa. Eh, Romansi sebo twali ne katika mga ye kapi. <laughs> Kapteni wa fekati. Eh, nga asiga diwo yo. Sebo. <laughs> Uganda okutuka jiraga hmm. lina kwega tawamu wapa wapa pukini wache wawata mewa ni lipi kwa ita fenatu inakwega tawamu tutumutu wale wapa. Benjamin Mugwanga lefe Uganda vijaga na wakulu mtuwenda weza mwenda. tuyina ebya security siba byokwerinda kaigi mm. ebya security nitulina ebyenfuna tusooka mm. endowooza bwoba eh, nga olina obukuumi osobola okufuna amaanyi agakola sente zo nozikola ki nozikuuma bulungi soka ebya byakwerinda bangi tusooka arasisi egyo tukulembera ensonga eri ebijambiya batuuse mu kampala babadde nansana ah, bepolisi yaga tibabbi bubbi olwo gyempulidde mbunaabeera okuwungira esaidi ebushenyi nabo bawonize ebawonize eh, hmm. ebyaba ebijambiya owaliwa hmm. uh, polisi gwebasekosi hmm. naye nga nibadde nemundu nebijambiya uh, anderson ebyokwerinda saalaga gavumenti bigiremye netwandife ngaabantu twandibikutitutyena kuyambaku ebyokwerinda uh, akatambi twakalenga katambula kwadde nansana nebirala bingi kutya kungi mu ggwanga lyonna Mm, okusookera oh, ddala njagala okusaasira abantu bonna naddala abakadde n'abakyala abattiddwa naddala mu masaka ne lwengo mm. abali abiri mu omukaaga naye ekikulu kya byonna nti okuva embeera eryo yatandika enteekateeka ez'enjawulo zize zikolebwa mm. omuli n'okugatta omuntu wa wansi oba omuntu wa bulijjo ne security eh, katono nyo kanyongere mu katono nyo submission nyo kanyongere mu katono mm. nti atu wa bulijjo wadde ogamba otya anderson muntu wa bulijjo gatta ah, muntu wa bulijjo eh, nabatambulira eh, wamu nabasirikalekwerinda palament ya uganda yasindika kakiiko kalamba e masaka mm. ne minisita jim wezi yabagambye si mulimu gwamu mudeeyo mangu tukwata kiruwa kaija jim wezi agamba muddeeyo mugende palamenti anti yabagamba mugende munonyeze mm. era nebagenda ate oyo minisita yabagabe muveeyuma si mulimu gwammwetuli mm, mukubuzaabuzibwa katinamulabe muhoezi ku tv baagala bokkabokka bebabogeralwaki mukyefugammwe anti kaakati sianti wewetufunire obuzibwabwe buli lwetubeera mu mbeera buli omu ayagala ayogere eh. paalamenti nga yeyina omulimu gwayo mm. kaakati enkya bewanaabaawo obuzibu mu paalamenti ne bangamba Anderson genda mu parliament okiike kinaasoboka kisoboka n'amateeka tegakkiriza ekirala ababaka ba parliament obukiiko bwabwe bunoonyereza okusinziira ku mbeera egenda mu maaso terina bukugu busobola genda kunoonyereza bijambire <clears throat> anita ayinza okuba yakikoze mundowooza ye ngaalowooza kisobola okuyamba ate ayinza okuba yakikoze namumutima mulungi nayeino security matters ku bonna bonna abasindikiddwa uh, <laughs> statement gyebadde ngenda okuteekawo eiza okubatekanayetenjagala okuteekako essira nti okuva embeera eno lwe yategeerekeka tuyingidde olunaku olwaleero lunaku lwamukaaga nga honarable kivumbi naye takyayina statement yakukola ku biki ebiri e masaka era honarable sembamala naye obulidde nga agamba nti tutambula n'abantu n'abasirikale okulawuna ekitundu kyendowooza nti mukyo ne omuwaati ogubaddewo gubadde gumu nti buli omu bwe tugamba nti emirembe wegiri buli omu emirembe agitaputa bubwe bwe tuba nga tulina emirembe kitegeeza nti neebake nga siggadde bugi bwe tuba nga tulina emirembe kitegeeza nti tewajja kubaawo kasamba tuko konna kitali kituufu so obwerinde buli omu n'alagaya mu nsonga z'obwerinde era kyalenyi gye tubadde naye ebadde mu bwerinde Mm-hmm. so obwerinde engeri gyobazeemu kaakati bugumu ebibali wakati biri mu mizingo gya mirundi esatu n'ebijambiya baithawe njakuba ekyokulabirako ekisooka kyalina kaseke mu gombolola y'ekiwoko ababbi bwe bajja okulumba naye nga bo babbi tebali ku missioni y'abali ab'emasaka naye nga bakozesa kikozesebwa kiri kimu jambiya ekirala ababbi abakozesa ejjambiya babaddengawo ebbanga lyonna ngaera nga bolaba obutayimbwa nga bolaba abakozesa emundu nga bolaba abakozesa e-, ebizibwa bubadiya gundi bapik pocketers nga bibaddewo naye nga this time nti chashiftings nti oli missoni yo eryemu kugjawo bulamu oba oliawo n'okusindika messagi ng'ate ne tageti ye eryemu alumba bakadde alumba bakyala alumba abantu abateesobola bw'otunuulira isu naddala kati yebibaluwa binene tubaddeko emabega bano tulina ekizampulo akuba twerabira mangu tubadde mu kampeyini eziwedde ndowooza ye kampeyini gye twakabeeramu erina propaganda ne maris akyasinzeeyo mu history nga bagenda ne bakola ekibaluwa ne bawandiika ekintu nga sebamala yeganye dipti era nze onalebo kivundu bwe yagenda ekamwoca e, e, e, ne baba okukkiriza mpaka nga ndabye evidiyo wana limanyi bayinza okubanga bakolaki bamuwayiriza photoshop mm. kati olwaleero omuntu awandiika ekintu kyokukuriatinga tension tugeze mu kitundu emasuuliita olwokuba alina interests ezize naye okuteekawo obunkink ye nakyewandiikira n'akikuba ekifaananyi n'ateeka ku social media n'agamba naffe eno ekibaluwa kizze ebibaluwa ebisinga ebibadde ku social media physical ebitresingibwa ne bibula ebiri physical nti bibino naye ku social media kwebiri bagamba ebibaluwa nti biri mutundu ebiri luddawa naye ogenda okubinoonya byebibaluwa bye bawandiise byetulaba ku gundi ku mikutu byetulaba ku simu byetulaba ku facebook byetulaba ku twitter byetulaba ku mawulire ku tv byebibaluwa byenyini nyini biri luddawa nga tosobola kubiraba nga kitegeeza ki waliwo ababiwandiika ndi masindi naffe emasindi ne bateekamu n'amanya omuntu w'ekibajambiya tugeze yatandikira e masaka okuzimba seeru mu ggwanga lyonna kyetaaga ebintu bingi kasita otandika okulaba ebibaluwa nga biriko meddi nsereko owemasuliita kaija nga mwena muli ku kitundu kyekimu ngaabiwandiise abiwandiikidde masindi naye nga owerwengo yetateekako namanya ye owerwengo ajja naateeka ku kiyagamba mwe leero ku kyalo kuno tujja oba nawandiika ku kibukulujji naye nga tamensioninze mani bwe tuba nga tetusobola ku bitracinga kitegeeza kati ababikola kati waliwo ababipiikinze nga bwolaba kampeyini ebeerawo ekinyumu nakwatanga kati kirabika kano kakola kano akakojo kakola kateeke abantu beeno ku bunkenke naye naabikola gwe oba oyagala kufuna obukakafu muli bannamawulire ebibaluwa byonna byonna byonna ebiri ku social media byemulaba byebawandiisa bemutundula bembalala abaawa abaawa mubinoonye physicaly tebiriiyo tosobola kubifuna okujjako eri emasaka eh, gundi tension eno egenda ngeekola abantu baleme kutya ekyokubiri tewali mbeera esobola kulema security ya uganda Tino yatulema teriyo jimpe. Tino yatulema. Naddala nga security ekwatagana ku bintu ebiri n'obulamu bw'abantu. Gavumenti ekirwanyisizza. Era olwaleero nkugambe tugenda mu n'ababonaabona ababadde babiwandiika simanyi mutundu simanyi ludda wa tebanatuukayo. <clears throat> Kye njagala tukkiriziganyeko kiri kimu. Ne bwe biba nga bizze ababikozesa nga bantu babbi oba abalina ebigendererwa byabwe. tetulina okusigala ko kiri ekintu kimu tetulina kusigala nga security teriimu politics security teriimu sebamala teriimu muwanga teriimu anderson wetutuuka ku security buli omu alindebalibadde bagenza okukola tebikwatagana nabikolebwayo kiringa kakati okuva ewaka nti ngenze ku lediyo ate netugenda okuwulira nga eh, medi bamukwatidde mu bbaala mm. wavudde waka naye ogenze kuki kuledio genze kuledio ate bakukwatidde mubbaala tebikwatagana ababaka kituufu basobolaasindikayo ate n'ekirala masaka erina ababaka bw'osindika bano abava eno yonna kati osindise muwanagenda nebaginya kosita oba ojjemu sebamala voto omugjemu ogwesige kuba ye wakukyalo wakukyalo ye n'abantu abamanyi by face and name n'awaka kakati osindise muwanga abuulirize kuki atandikirewa ne mu mbeera gye tulimu so ababaka kituufu balina gye basobola okuyambakokimekikyembuuza era bwe yagenze yajjaeyo ki e, bwebaba bagenze kukungubaga it is understandable fenna tukungubaga nibalabisinga banonyereza uh-uh. kankome kwekyo kankome kwekyo mm. mukwano gwange muwanga ayinza oku ayinza okunyiiga ayinza okunkuba entomo ayinza okukuba ekikonde ende ekikonde zino ziri kumi na mukaaga ezibulayo okwera essaawa okwera essaawa ennya nanende kukola essaawa bbiri zakawungeezi emutyeni <laughs> okugamba nti osobola kuba osobola okugya ensimbi bagamba nti esazi esente ez'okugya ensimbi kyebaita mobile money withdraw eh, eh, eh, linnya lye lwekikolwaki erinnya <laughs> lye butamanyi ali lutakome eh. Eh, nti lutakome eh. abagambo lutakome lwali nebutamanya lwali nebutamanya basajja bakulu basajja bakulu ebutambala bogoyi baliridde bo ne minaani bonna babeere butambala <laughs> bali kukaala <laughs> so kakati waliwo kani tubeera nabo babutamanya bangi muwangala nabo tuwangala nakyabakula ne ba

wachikaji nowachikaji wachikaji ngirinya lyachikaji utamanya muzaji agamu kai muzaji atenda mugasi so security kuti kuyenda muzaji agamu eh. musito wali atenda mugasi tete ndo atenda mugasi ne butamanya wachiri ba muwako nga eh. eh, nga example ba muwako nga andi kubana so wala kumanya twali wa manyi nga twali atamanyi waina kuba wa atamanyi no mambo na manyi ekintu kyote kina mugaso ne wasa olugamati twena mu mugaso nga era babanonyerezaako awaayo musyoli ebijambiya tulina kukola ki gavumenti ekoza ekimala polisi ega nti ababbi bubbi genda gamba nti owulidde mu gavumenti ekoza ekimala mbuzebuuza gamba nti owulidde kuba tomanyi kubanga e- e- ebiriwo tebiraga nti akakatifesi kagenzeeyo jimwezi nagamba simulimu gwammwe eh. kati kuba omusimanyani kutamanya eh. neyanzanya neyanza ege siri mukugu nga bano baawo bakyamaani bwa security hmm. kasibaki siba security eh, mukibuga yalina omusirikale ogwomu naye nga mukitundu yakulya security ogamba eyo yali badde nga munene nga newe waliwo batalion naye nawo basanga bagikola ki ebagikulira njagala okusaasira bannaffe bannabuddu n'ab'ebitundu ebirala gye bataddemu okutiisibwa era nze nensooka ne mbagamba ekintu kimu bwe twali nga abato twawulanga gwanga mujjenga engoma gyeziri mugule engoma mugule firimbi mugende mukebere abateso kibakula kibaita roboys kubatusi bano tubategeeza nti ebyokwerinda bya uganda mm7 yabyekolako nga fiiting birabirira ye nabwe bwebibanga nga, nga, nga singa emasaka wabaddeyo state house loge tebalise bantu basatu okutandika okubuza mbw abiri eh, ente bwenzijaaade eh, eh, nzijaneda abuuka okuyingirayo nti awantu webalina interest era bwe twaba challenginga ku kyentebe ne bakisitukiramu mbu toyinza kugamba omuntu ayina gundi enamba komandi enamba kubanga mwai museveni alina sfc bayithewe talina mu mateeka yabasirikale omutwalo mulamba bakuuma ye ne gwayagala olaba nabaana bakola mu ofiisi etababawa rcc lokali bagamba abantu mpuwa purezidenti webalaba boolayo purezidenti ne sfcc yemukuuma eryekuuga ola omuntu gulanga private citizen aga nti omwami omukwano gwa mwai museveni omukyalo oyo mukwano gwe n'omulaba nga wakaawe abalina mukaaga kumi nga ebamukuuma singa waliyo miitingi z'ebyobufuzi tewaliweze miitingi ssatu kubanga n'emu teyaliweddeko ng'omuntu ng'olina infrastructure eva ebalasisi bagundi district police officer simanya kati balinayo kasagajegira balina diso balina giso Eh, piso. baina piso viso. ne viso buli wamu nekumekula beyulanga newamwe bamutulaga <laughs> gundi wuyo nena uh, nagira bwate bigabo byakaluba ennyo naye ensendeka naye nga bwarekodinga bwalina bwawandiika ngaobalaba nobabuuza lwaki emasaka temuliyo so ndiga nti security bagikulanga fiiting kati olwaleero bo benyini bagitaddemu ebyobufuzi kubanga ojja ogirabeyese eh, mu promotion mu recruitment nabadde mpuliriza omwana wa, wa local defense namusanze kamwokya nakale olaba fe wano bwe twagenda okimanyi mu basirikale nga lukumi abavaanu kuli basatu agamba munne ngayebuuza abakalamojja bakola kiwano Be, local defenses local. Local. Echegenzo omuntu oyo akuuma alina okubanga ne mind ye ekitundu akitegeera yali insezi twatera local defense. Kane bagituma local defense naye ng'omulimu gwayo mulala. Kutulugunya abo abaagala okuvuganya mu M7. Kwa mu M7 naye akirabye olwaleero nti bannansi bakkiriza nti abatwala abatwala kataka wera omuntu alwa kataka era abalaba banyivu gyali kuba nyinawe mbadde nyonyolo olwaleero nemaka tibakyabapoliti kutwogere politics abawagira mu emuseveni balowooza nti opposition era ne batomeza bwe bati kuba abamanyi nti abaopposition nabo balabye ti omusajja atufuga bubi ate alina mu kitundu ki tubonaabona asaana agende kakali ne babajegawaza ne balowooza nti omuntu agenda naatema batamiifu natima abakazi ab'emyaka ekyenda mu museveni aveeko ekyo medisiina byenywa toyinza kunkofiisinga kwekyo siina byenywa mbeera soba ndiwavaako ndi otemya abakadde basatu mu nti gavumenti evaako tekisoboka kakati ate bano abamuwakanya nawe ne bamusongamu maye museveni nawe bakusongamu engalo kaka musajja ono bwe yalinga mu nsiko walingayo obutayimbwa obugundi obukumpi nawe nakira omusajja ono tatwagala omanyi bulofunawo olusujja sujja mwena mukakitaawo olowooza yakuloga omusajja ettaka lyaffe ligenze mm. sabasajja kabaka abanji ebibye abibanjiza gyobeera asaba busabi notala ti mm. wano lujuzi covid babasaza emitwalo kumi bagigobamu ddiiru ngaakuwandiika ayagalako esatu neyakusindiseyo gumu gwenyini afunaafunako esatu ezo nekigenda abaana baabwe tebasoma n'okusubira tebasuubira kusoma tiye mwaye museveni ayita retrenchment 1 aba ne bafuuka nga tebakyayina mirimu tiye oli yagenze n'asoma n'abadde ku bbs ku lwomukaaga uh, gundi eri mp ani ah, uh, ah, uh, eri mp wemakinde we east uh, uh, gundi ono ono yali wa intelligence simbwa simbwa n'asoma amannya g'abantu amanaginga security ye masaka nga tekuliko n'ogu azaalibwa namubuddu kati abantu bayinza gamba nti obaagala ne batunuulira obwavu obuli wano kati buli kimu kyebafuna bakusongamu mbw'oyinza okuba bwoti bwonyize kakati bw'opima waiti bani bekiyinza okufaana waliwo neyewaana mufe tuli violent newaana aga nti aa ah, kukuna omulembe kati ogutuuse nti gavumenti emwetaaga nakutta bantu kugijjako

kitegeeza ki abagoba bashiri bakwata bijambia bashiti again abalemesa no eh, abagoba guno ono kabira bakwata jambia alfa conte e eh, abalfa eh, conte babadde batabanibe n'ensonga baziwadde nzirabye mulimu obubbi mulimu obusosoze buli nsonga efaanana mu uganda wadde oyinza okulowooza simanyi akulya sefusiwa singa mumanyi nga naye wetaga n'ozimuweerezaako nti munezitunula ku zino ebintu ebyabadde banno bali baalabye ng'asaana agende oba gwe olowooza otya era medi nalandisa okusaba katonda singa wala omuvize ntera okulaba zisandifikition mbwaliwo omuntu aso mbu okusoma obwongo bwo njagala okusoma kiri mubwongo bwa mm7 kyebadde gamba ekyafaadde ekyomukono ogwokusatu medi nalimu abakrisno ah, another force eyokusatu nga mukubagana enekifunamu nali mwapa prison eruzira ngeri omusajja ali mu kondemu yewabeera abasingiziddwa egyobutemu naye ngaate waliwo omulala ali eno waffe mulo gyawambala yero nga yeyakola omusango oli ogwamusibya naye nga gwamu yes yeyagukola naye ate ono yeyakwatibwa negumusinga kyajja kitya kajikatuno uh, airtel ekutegeeza nti erese enkola empya erese enkola eya 4g network batandikidde ensimbe mu mpigi district nebagende bayogerere kazi kati ono gwe bagusingisa yali nga ku kyalo nga kuliko omusajja akwana mukazi we hmm. kati yabeeranga amugambo gwe medi bwotaafe ku mukazi wange njakukutta kati buli omu n'akimanya ku kitundu gunagaguliva ku musajja omusajja ajja kukutta kakati ono awako abamupangisa okumutta olw'ensonga endala kakati suspect eyasooka abaddalangeera era abantu abajulizi ne bajja aberosi baca nga bonna bamupiininga nti gowatta omusajja n'agenda yali eruzira ku musango ogufaanana bwe gutyo ne wabaawo ojjukira omusango gwa kiyingi medi ah, dr kiyingi bwe bagamba nga mukazi wattiddwa ah, lawyer robina kiyingi ne bagamba kiyingi yamusse kubanga babadde mu divorce nga balwanagana bawukane yalinanga programu sajja kambwe gyegyawererao kuno mm. nga yagisponsinganidde hezi mm. etugenda okulaga obakutte olwa madda gye notumwine yamukwata kuziika sina poliisi agamba onoamuse yasse mukazi we nene bisinesi ne bagiggala bwebigenda omukooti omulamuzi awuliriza awuliriza omulamuzi n'agamba okusiba omusajja omu talina musango ndeko olukumi ne batayaaya n'atakinyi tugenda okizuula nga mukyala kinji abaamutta balabika yeyali akoze ku ripooti ya global fund yagende bwebula yatukwana nyokuwasaana abantu abayitirivu baali bamunoonya ennaku nga ssatu bagenda okumutta nga ejo era abaamutta bakolaki bakwata laputopu ye ayobuuza omuntu akyawagayire mukazi we ate lwaki amutta nga yeetaaga laputopu ogenda okukizuula nga so nti ensanya abantu kibazanya enanti kyeni mukugamba wano wali wano olwokupoitisizing okukozesa buli mukisa okunyigiriza abo abagamba nti mwami 7 genda wano bakozesa zidikoyikoa dikoyi dikoyi kwe kutega wano akantu naye ngaolabika eno gyoyita mwabaliko mumaje mukaga nti aa ah, ah, wano bategeka akanyiibwa nobatega akanyebwa nayengeno gyobategedde kati bano balina mbushi ye so kati ffe kyetulina okutula okumanya kiki ekyali emabega wakino ekintu okusinga ku kino gyali era nyina abavuuka abapodapoda basanze abamakerere nemaga ebintu bino mwogere mubitono ne mukanunenya amaaso muberenga abalya kuki ku muto gwengege nomujja okutegera bino ebintu otherwise ojagala ojawotuusange ngaolinya etokota ogenda masuuliita tukusenga ogenda jinkuze mediki kinti agenda masolita ngeno ngegenda ki ngegenda jinja jimu wezi yali gumugera kochi no no jimu ogoba ba kachiko ka defense anada jimu a no yakiraba tibachifumba natuka iyo samane betegereza ebiliyo bajja kulaba dikoyi kakati baagala nga bokka bokka beboogera ebiri eyo bokka bandasoni bano e, eh, e, eh, aaba bandasoni chairman security nga bokka bokka be expert nga fe abalala kyeboogera kyekituufu ate okyebabwe baspiininga ne basponsoringa eggule ne baleeta wano era cbs nerikuba radio nanesukuba tv kakati oli bu lwayongera okubiwulira alowooza nti bituufu naye nga singa teri kibi palamenti sigaddamba lya gavumenti bali ate be bakiikirya abantu kubanga bannayuganda ffena twali bali mu palamenti naye olwokuba tetugyayo batulondamu abantu abatono batukiikirire kalwaki abakiikirira abantu tebagenda owadde olwoza bafala kale netulaba ne mu kooti balinawo gubayita asesa nga muntu wa bulijjo ne bamubuuza gwe bwalabya omusango walabya oti era olusogera nomusango omulamuzinaga nti mm, nze ku ndaba eya bulijjo ndaba omusango gwasinze ono kooti ezikikola lwaki kwabaganga ti mm, mm, oluusi bwe tufuuka nnyo tekiniki waliwo ekibula naye nga kino bannaffe balina kibatatubuulira ekituufu ekiriyo sebamala muzinda buske kyali ku mulamo gwe gumu sijja kudda mumala bulda saturity anyo nedi abantu abattibwa ebisanje namwandu mwangaza ekasaali yeeye nebaita mayanja n'abantu nga kakooza kiyimba ngerwa kibwatonoo yawona muntu abantu bamusomesa esewantu baseya sinjukira bulungi abantu bano mbogerako kubanga mbamanyi nali mbamanyi nali mbamanyi ku maaso era akakiiko akagenda e masaka babaga bamutulabire e sebamala era yatuweereza amabugo abamu nkuze nga mbalabaawo kati nga yeye yali tamanyi kwogera obukulu bwa kakiiko okugenda e masaka bye kwekumanya ebyo minisita nakagoba kwekumanya ebyo omanyi nga bwagambye nti omwami agambye wano nti security eya buli omu newunyiza nnyo ate bwe yeekubye omupiira agambye security yeggwe yenze ye buli omu fenna bwe tutuuka mu kitundu tulina kinene nnyo kye twongera ku security oba ku intelligence waliwo kye basobola okubuulira kye batasobola kati akakiiko kagendayo basobola okkagamba tulabire sebamala ŋŋamba abamajye naye ate ababaka we bagenda yiwadde nali siriiwo nga nina gyendi ku mirimo gya gavumenti emirala gya paalamenti emirala babagamba mutrevere sebamala yatuweereza amabugo that is intelligence ate abagundi gyebatafu ono agenzeyo gwe batakola ki gyatafuna okyegera kyendegeeza abantu bano mbayogerako with passion kubanga nali mbamanyi nga bantu tebalina mutawaana bantu babulijjo ku kyalo kijja kunnuma nnyo era kinnuma nnyo nti wadde omusango guli mu kooti naye nyongera okusaasira baganda bange segirinya ne sewanyana kubanga sibwolabamu empeka eyinza okutta abantu saagala kyogerako nnyo kubanga omuyekera teyeyoleka omuntu omutima togulaba ku feesi na buli kimu naye bwe kirizuuka nti sibe bo tuli basasula ki byebyobufuzi bweoba ogamba nti no ababaka ba paalamenti tobaagalayo kukebera naye ate n'ogenda n'okwata ababaka ba paalamenti ababadde bakyogerako nga batudde ku bbaala ku kalenda kati e, omutuufu yaluwa babaka ba paalamenti babadde bakyogerako era nga bakikola then basindise babaka bannaabwe bajje balabe emasaka e then ate gwe nogamba mwetekyetagisasimulimu gwammwe tuli mu mu mu tuli wetu tuli mu chifo wetu wetaga buli bubaka buli aina uh, kiyala bya aina kiyawulide bwe twali tuitawo awo bwe twali tuitawo awo olwe e, ekiro wa wa wana mwandu mwangaza walo okirira mu chiko then okirira then mundawo kukono wansawe wali nyumba yi echenguru waliyo waliwe nyumba muzukuru yali aina walaze saawa nga bbiri saawa bweziti akse saawa bweziti yali agenze kulaba mupiira avayakkirira ewaka ewajjajja ali emmere oba nga bukkirira wansi agenda okumutuukako nga bamutemye okyegala kyentegeeza naw information eyo omuntu agimpa nti abantu bano olwokuba nti twali tubamanyi bwolaba omuntu abitaddemu ebyobufuzi n'okubalaata nkugambye nti omwana yaŋŋamba sitoole eyo namukwata bukwasi nga mpitawo nga nenyimirira ekyanjale nemugamba olagawa naŋamba ŋenda wansi nemugamba jangu tutuule naye abantu babatta batya olwokuba mumanyi anjagala mukwano gwange natandika okunyumya nambuliramu naye tezawula naddakika bbiri era omwana yagenda okuvaali muzukulu we okukkirira bano nga bamusedda ekitegeeza singa twaddukaddukawo mukyalo netulaba osanga abantu twandibalabe oba kitegera kyentegeeza ayogera ne mukwano gwe bogera na mikwano gyabwe bagambye ababaka bagreta masaka begatteko akakiiko akapalament bagende nabo bamanye ensonga kweva nekirala okwongera okugumya abantu nti tulina kyetukola tetutudde butuuzi yonna gyetukolaki yonna gyetuli sigakyetegeeza sanditegedde nti abasirikale basanga obuzibu singa bwe baba bali mu patro babakuba amayinja oba kiga kyentegeeza nenzirayo nenkumakuma abantu bange nembagamba naye mumanyi kyamaani yogerako n'abaana oki kafyu tebagala babakwate kafyu naye balaba abasirikale balemebba kuba mayinja n'abasirikale katwogere nabo nabo bakendeze ku bukambwe oba kitegera kyentegeeza medi hmm. wetwogerera omusajja abadde akolera bagita pffu rapid response mm. wabaawo ekintu bamwita ratoro abadde akolera emasaka bamukyusiza mukadde kano amaze wiiki ngaemu ndowooza kati nga bamukomezaawo ekampala ku katebe lwaki mukaseera kano yabadde mu kitundu akimanyi yabadde bebadde badiploinga yaliwo mu kulonda okyegera kyentegeeza okuva okulonda paka kati nagenza okubuuza ku dpc yaliyo baali bamuyita katonda nga naye bamukyusa okuva akalule kagwa dakiika ntono nyo ne bamukyusa sinza ekyusa abantu eh, sinza ezikirizibwa okkbako onanuleko nebijambi byibadde ebitundu ebirala nga bwogenda okutunulira eh, e- engeri security gyeri mukwata ensonga eno ogenda okutunulira nga olwolumu eringangaewa awo tujja kusobola ekyo kyali kibadde obano nga twali tubakoze eki bano nga twabamalawo bali nga twabamalawo abebijambiya twabamalawo eh, abebijambiya twabamalawo abakyala abafangaeteeaa abakyala abafangaetebe eh, wembwemba telemererwangako abebijambiya ba 2017 lwaki waliwo ebijambiya wemba temulemererwangako kitegeeza nti kibalemye ne mu 2026 wa 2024 bijja kudda kitegeeza omuze temwagumalaawo kikitegeeza tosobola kugamba nti kufaaki kwetwogeddeko banababooda be batanga okutayibwa bikibiri buli kimu abantu bagenze bafa mu nfa ez'enjawulo fe kyetugamba okufuuka okwenfa ez'enjawulo kugenze kugwawo bakyusa bukyusa uh, shed ne bava mu kino ne badda mu kino kati tutta abakyala kati tutta kino kati kijambia ne kivaawo ne batta ababooda ababooda aba babuddewo kati ate tukole kino ate ne baddayo mu bijambia baba abakyali awo ti ate tuwawulidde nga waliyo abayeekera engulu eyo ewa banamise tiate ate okyegera kyentegeeza erimu apa ate ne tukyusiza kati tuli mu kino buli dakiika tubeera kati ate kalamuja ye wali nsagensi abantu bafa abantu bagenda neberabira nti wano e buganda wano tubadde tulina insagensi naye nga ate ne kalamuja bali mu kufa bali bafereno twade tufa bijambia eri wade bafa bafa balinganga baina barebu be katoreso lingi bichi bichi bichi bina bibinte aha ogenda okudda wano e, e, side ene ya wano mu acholi ya omwapa okuddawo nawo abadde okufa era ba ne bakireta ku floor ya parliament ntiyabo be mwajja kwata bali bayekera bali bani nedda chege achetegeza ne basama so utosola tukonvisinga tewaliwo lunaku lumu bwe luti lubaddewo mu ggwanga lino niwaba nga tewaliwo mm. okufa okutategerekeka mm. tosola kwewaana mu sekuritkusaawa nya ezekumakya adde busubuzi eh, eh, omuwulire lunaku lwajje mm. bamutuze misana saawa ezi kyokola nga nkugamba nti tosobola kuwerawo nga weewana nti tukola nnyo era kati buli kimu tukkiriza nti mulina kyemukozeeko nekiba kirungi mu kaseera wemulaba nga waliwo obuzibu nemugamba ntiwano kibadde tikiliyinze katutambule ffenna bwetuti ne bwetuti nze kino nkikubulya mu uganda kati wetwogerera diploments ziwere ettaano ku insagensies ez'enjawulo ewaffe waliyo ebijambiya E, engulu waliwo abalwanira ettaka mwapainze tikati wano tugenda kukola tutya ku nyanja waliwo abafa eri waggulu mukalamojja waliwo abali mu katoresolingi etoolo e, e, waliwo wetwawulidde nayo abali ku boda so bweotunula eno erwanda naye ku boda tuli etugirwanira bakatta abantu bana mp wa kabale munisipality yagambye nti buli asala saidi ya rwanda bakukubisasi bazza mirambo bana these are all insurgencies tosobola kugamba gamba nti nti mukola tosobola gamba nti nomukola nnyo okyegere wekigaana okkiriza nogamba naye tukwatire wamu anderson mwetaaga obuyambi bwabantu hmm. bakisinga bagamba kibazitoweredde uh. batwadde ebitundu eri tali butebenkevu hmm. kulwa gavumenti nokyendowooza nogeza point yasebamala ekubuzitegeere hmm. kanjimuddire kanjikuddire mutegeremuibanga bwebekulemye mudakiika ano tojja kyogera tojja gikolamanyi medi nze omwata kukiriziganya nti eggulu liri ku nsi eh. hmm. ensi nsi neggulugulu basebamala ne banene kolade balowooza ntituyina kuba muggulu ku nsi omutali bwonoonyi omutali ba bakola bikyamu ensi etali mu bumenyi bwa misango nga bwe kyali kibaddewa bwe tubanga twogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga twogere ku ggwanga tetwogera ku birowoozo byaffe nga ffe abantu nga bwe tulowooza twogere nga bwe kiri embeera yandibadde ng'esoba buli nsaja ensi yonna ebeerawo kyova laba lwebabaawo e, e, embeera empyeze banga kire tuze tudiiringa n'ebijambiya bipya ate ne buba bipya buli omu ayina ejjambiya ewaka buli omu ayina ejjambiya yego bobaera ogenda gigula okola gundi application tejambiya yange ngenda gikozesa kino nte yange ya lusuku eno yakutya abanku eno yakutema manda tonyonyola ogula jambiyayo gwamanyikyogenda eh, okukozesa nogiwagala nga gwamanyi kyogenda okukola ekyandibadde kitunenyezebwa kyandibadde ekintu kimu temunenya gavumenti butakontroli nga mitima gy'abantu tusobola kunenya gavumenti nti gwe kenyini nyini wasuze mu bwenzi nga tojja kugamba lwaki gavumenti teyankotte nga ŋenda kwenda It's the same thing. Tonenya government utakontrolinga mitima gy'abantu. Naye nenya government okulemererwa okukontrolinga ebikolwa by'abantu. So si mitima. Si mitima. Teri government ekontrolinga tuzaala mibiri. Bible yetugamba. Naawe omuzadde. Bible yetugamba. Hey. Eh. Mukama ya, kama yakebera emitima. Yakebera emitima. Yakebera Yesu. Gwe singa okusomako n'okutegeera n'okusoma. Mm. Bamutta nga katonda mwana wa katonda yamala kutibwa namuteeka ku musalaba nazuukira n'okuzuukira so sebamala temwagala kukwata buvunanyizibwa bwa katonda mubuteeke ku museveni mubuteeke kukwandasoni nenya ekintu kimu sebamala yakubye harodi oluyi n'akuba medde oluyi n'akuba gundi muwanga kivumbi oluyi sebamala akyayinaayina ekyo kinenyeze naye tuyogera sebamala ayagala mbeere wano mulabe nti kati sebamala agenda kuba nkulaagenda kubaasensi gavumenti tefuga mitima gyabantu efuga bantu mayina akozeseza omukwano gwange ono yasobya ebyokwerinda hmm. wayiga mubuli muyinsa enfuwa ebyamagero uganda wano waliwo jena atalinyangaku mu militala akade jena najenera nga mu militala akade hmm. talinyangayoko hmm. nga jeno nga jeno omumanyi ate omwogere gyemuesu ntiagoberera shawar agoberera agoberera eh, eh, tamumanyi tamumanyi mwebulirizeeku olusi agaba n'emirimu hmm. eh, naye talinyangako mitar academy hmm, bwatyo bwatyo natasumusibwa ate oyo mulala naye oli enyini ogamba kikyogeza owange hmm. kakati awe nkomye <laughs> hmm. eh, so ebigambo bya security olitakulimbanga ku nti byakikulu byakikulu nti byakikugu si byakikugu ah, ah. si bintu bikalubo kati buli alondebwa nofuuka president era kyovulabakyobugagaatalawatamanyi emirembi gya palamenti gisooka kukola mateeka ogwokubiri bukise okeo ogusookera ddala bukise okutuba nga okiikirira abantu okukikira kitegeeza nti oloba ebintu byabwe oli mubaka obaka ebintu byabwe n'obituusa ebirowoozo byakyo kuba ne palamenti eteekao ekiseera bakita mat of national importance mm. buli mukisa ayina ensonga enyiga ennyo abantu naku lulamba lwakuna vaayo ogyogereko ogwokubiri gwakola mateeka ogwokusatu ye oversight oversight function mwemuli okulondoola ebitongole bya gavumenti byonna kakati ono siba mugambo my protocol ya uganda enzibu nyo wekimanyi ti seera mugenda ku mukolo sebamala natuuka n'atuuka ne cdf eh, nga gwa gavumenti natuuka ne igp yaniani nebatuuka aba basatu nga waliwo entebe emu omanye atuula ah, ah. sebamala ngaomukolo gwa gavumenti ngakutegekeddwa sikapere eh. omutesitesi sikapere ngaamanyi protocol ya uganda sebamala natuuka eh? hmm. nowa defense natuuka kamanda yani kati mbadi ne ochora n'abatuukira ku kiseera kyekimu nga waliwo entebe emu sebamala yatuula omukolo gwa gavumenti gubakegutya entebe emu aa ah, ah, nga wasigaddewo emu kakati gwebatuukiraes atuula eh? mm.

Ombaka parliamenti natu. Ono muguza arabiso basibwe kiri. Ne buche kitufu. Chiki kitufu. Eh bwe basigala bakoze echi. Bali bayimirira. Bali bayimirira ono na ne basuka babo. Ndonya kwa mama soko fevu. Soko fevu. Bali ona atule. Bali ona atule. Ngasema mola kutule. Ye atudenda. Aba atudenda. Abe mwanize sema mola ombaka parliamenti. Eh. Ngalo nezivuka. Ngalo nezivuka. Mbadi amala kutula. Mbadi amala kutula. Mali masema mama makula mbadi natula. Natula. Kakati hmm. mu Uganda tali ya chifula nenge. ebibwe bityo bwe bikolaki kakati ebimu ku bya security onamanyi bulinga busawo oyinza okugenda n'owona ngaotunudde butunuzi ku musawo ekyo kituufu ngaomukkiririza nobuba tumukkiriza kyova laba amalwaliro amabi gatta abantu hmm. wandibadde olulengera bwoti eddwaliro ngaesuubi lyeyongera hmm. olulaba ku musawo bwoti wega nti aha ntuuse walungi Eh, obujja ekyo kyokka kikuwonya kakati sikyoliteemu ezi psychological kyova mukanda ngono mwemunyiza nyonyonyonyo mbadde mwanya ekitiibwa obutategera aspect obanga nti yandibanga muganda oli owewafe oli butamanya anderson <laughs> ono kati nga ga nti kabine mulango mubuuze kabine mulango mubuuze oba obutamanya mumanyi kyobuulira mubulanga <laughs> Eh, kyokola mbadde gamba med hmm. wamu andersonakimanyiyavudenakawa e nti security esooka obulungi hmm. eri psychological bwongo ba bwongo hmm. bantu kulowooza nti abatukuuma batukuuma naye bakola bituufu naye waliwo namba ze tutagala